Jama Season is finally dead. Rest in piss, you old coagulated shopaw. Si George R. Vlogs andyan pa. Mag-subscribe na kayo sa kanya, mag enjoy ka pa. Pumanaw na nga ba si Joma Season? Nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media. Walang nakasulat na balita. Walang salitang binibitawan. Kahit na nga ang mga salita ng pagtanggi o pagtawag dito bilang fake news ay hindi rin natin maririnig mula sa kanila. Ang sambayan ng Pilipino ay nagtatanong, patay na nga ba ang pinakamalaking terorista sa Pilipinas, ang tagapagtatag ng CPP-NPA-NDF na si Jose Maria Sison? Bakit tahimik ang ating mainstream media? Nasasaktan ba sila? Nagluluksa ba sila? Ano ang kinatatakutan nila sa simpleng pagsusulat kung siya nga ba ay patay na or buhay pa. Natatakot ba silang makita ang mga taong tumatalon sa tuwa? Natatakot ba silang makakita ng mga taong nagdiriwang sa mga lansangan? O natatakot ba sila na ang pagpanaw ni Joma Season ay ipakahulugan bilang sukdulang simbolikong pagkatalo ng mga komunista? Subalit, kinumpirma ng isang kilalang social media influencer na si Jam Magno na totoong pumanaw na nga ang lider ng mga komunista na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Panuorin natin ang buong detalye. Good morning guys. Instead of coffee, I'm having breakfast. And I just wanted to take this time to share some great news for the Philippines. I mean, it's not going to be great news for them, but it's great news for me. Jama Sison is finally dead. Rest in piss you old coagulated shopao. The CPP NPA NDF just lost its head. And I couldn't be happier for the Philippines. Don't expect them to post about this. Don't expect them to tell us the truth because you can't expect the truth from terrorists. Aside from his death, I'm so happy that a high ranking CPP NPA NDF official just got arrested here in Butuan City as well. Ah, fiesta. Bye bye, Ipis. Ingat.